Ժամանակի սելեքը չի կանգնում միշտ պատտվում ա Իշկան որ դու չես ասնի այդքան ներսդ պարտվում ա Իշկան որ կյանք եկը փորձի քեզ սաբաստի դաս քաղի Դաս քաղի եթե դաժե կոբած վեր կտաղի կտաղի Իմ կյանքը մի ժամանակ նման վավկաց ու պղպեղի Որտեղ չկար ուրախություն ու կարմենակ դարը լեղի Սիրում էր մուտխավարը հոգիս կարոտ արևի շողի Հողից ծնված ամեն ինչը մյուր վերացվում ահողի Ես մոտեցա պատուհանի, որ զգամ արևի շողերը Երկինքը խավար կապես կտրվեցին բոլոր լույսերը Հոգևոր քարտ, ծամաքում են ծողերը Չկանում են ծողերը, որոնք ջրում են հոգևոր հողերը Ու չկար ջուր, մենակարակ ու հուր Ձանքնել դարձել էր առաստաղից կախված միած սուր Շատերը կորացած գուր, ես էլ կյանքին հյուր Ուր ես տանում դու իս ճանապարհ դե ինձ ասա ուր Ստնի գործերով ատորը կասնի Լավ օրեր կգա, սաղկը մորացվի Կորսելուց վերագտի հույսը աննման Որը ոգոյդ կգա միշ գերեզման Հույսը մի կործելով, վատորը կասնի Լավ օրեր կգա, սաղկը մորացվի հույսը կորցրած քայլես դեպի կախաղան Մյուսը պայպայ ծույսը ու հիմա ապրում է ոնց աղան Շատերը գնացին ու դարան նարկաման Քչերը պայքարեցին ու մի ձեր գտան դարման Կյանքը նպատակային խփում է որ քեզ դրցի Ինքը քո անբաժան դասատունը առավել մի կարծի Ես կսովորացնի ավելացներ սովորացի Ուրեմ ներատապած դասերից դու մի թուլացի Որակնա նրա նպատակը դու տես հատակը Հատակը ճանքից ովի որ մութա ու պակա Կողմի փոխարեն շատերը քեզ կլինեն հակա Հրեշտակի դեմքով մարդիկ երբեմն լինում են շակա Տենց աճանքը քեզ տալիս է կետեր խառը Չգիտեմ թե հիմա ինչա ասում քեզ հույս բառը Բայց գիտեմ որ առանց դրա ճանքը լինում է դառը Ու ջերմության փոխարեն քեզ գերիշխում է սառը Հույսը մի գործերով ատորը կասնի Լավ որ էր Հոգսդ մի կոպցրով վատորեն կասնի Լավոր էր կգան սաղ կմորասվի Կորսնելուս վերագտի կոյսը աննման Որը որ կոյ կգա միշ գերեզման Ու գնալով առաջ էր գալի մի տպավորություն Որ հոգի սենց որի նման լնձում ատևավորություն Աստ որի Հենց ընես մենք չենք ծնվում, հենց ընես չենք ապրում, հենց ընես չենք մերնում, հենց ընես չենք շնչում ճանչում Ինչ որ բանի համար հենց ընես մեկ չեք մարտնչում Հենց ընես առոցի կտորը տակությունից չի հաչում Հենց ընես դեպի երկին չի թրջում ոչ մի թրջում Հենց ընես աշխարում ոչ մի ջրվեզ չի շարաչում Հենց ընես ոչ մեկ հիվանդությունից չի հարաչում Ու կչերը լսում են մի հաճացած ծածր ընչում Որը այդ մարդու ներսիտ այդ մարդունը անընդհատ կանչում Ու կյանքիս գույները շատացան եւ հասկացա իսքանը Որ ուրիշին նայելուց առաջինը տեսքոնը Կյանքը կարա կես ավաստի դաստալու նպատակով մի կործելու հույսը եթե կես կխ Թթմի կորցրով ատորը կասնի Լավ օրեր կգա ցախը մոռացվի Կորսելուց վերագտի օրսը աննման Որը ոգոյդ կգա միշտ գերեզման Հույսդ մի կորցրով ատորը կասնի Լավ օրեր կգա ցախը մոռացվի Կորսնելուց վերագտի օրսը աննման Որը ոգոյդ կգա միշտ գերեզման